If you're happy and you know it, do a spin. If you're happy and you know it, do a spin. If you're happy and you know it, and you really want to show it, if you're happy and you know it, do a spin. Thank you. 听听。漫画，我虜にな てしまえばきっとこの夏は充実するのもと噂の Dreaming Girl 忘れないででも気持ちは伝える h u 咚咚咚咚次咚咚咚！你好，走开。OK。咚咚咚咚咚咚咚咚。你呢？ 去上班，我去幼儿园呐！爸爸妈妈去上班，我去幼儿园。爸爸妈妈去上班，我去幼。儿 through the whole thing one more time. Follow my step. Yo, <laughs> 你要干嘛？卡哇伊。 你干嘛？使劲呀，使劲！干啥呢？干嗯，你给我看好了，啊，我只教你一遍。 爱的魔力转圈圈，想你想到心花怒放，黑夜白天。可是我害怕，爱情只是一瞬间，转眼会不见。我要慢慢冒险。 白云高在那蓝天，想你。 in the fight. 你为什么推那小女孩她扒拉我我扒拉你我扒得动你吗你也不瞅瞅你多重啊扒拉你扒拉你你别笑哎哎我我我我我我我我我我我我 what? What?